экранда фуконун тажрыйбасынын моделин көрүп турасыз маятникти уюлга жайгаштыралы маятниктин термелүү мезгили он секунд маятниктин жибинин узундугу жыйырма беш метр бир саат убакыт ичинде бурулуу бурчу он беш градусту түздү бул учурда маятник үч жүз алтымыш термелүү жасайт көрүнүштү үстүнөн карайлы мындай проекцияда маятниктин термелүүсү тегиздикте даана көрүнүп турат бул тажрыйбадан мындай принципиалдуу мааниси бар эки жыйынтыкка келебиз биринчи фуконун тажрыйбасы жердин өз огун айланасында суткалык айлануу кыймылында болоорун далилдеген экинчиси геоцентрикалык система тагыраак жер менен байланышкан система инерциалдуу эмес